Ja, jeg har skrevet masteroppgave i spansk- og latinamerikastudium, eh, der jeg har fokusert på interkulturell kommunikasjon i norske bedrifter i Argentina. Og der har jeg sett på kulturelle stereotypier i bedriftskultur, eh, og sett på forskjell mellom nasjonal kultur, bedriftskultur og individuell kultur. Eh, og det jeg har funnet ut på, gjennom feltarbeid i Argentina, er at det er utrolig mange ansatte som eh, beskriver kultur på en konstruktivistisk måte istedenfor en sesjonalistisk måte. Det jeg starta med først med min masteroppgave, var å transkribere alle intervjuene. Eh, og det tok veldig lang tid, jeg brukte hele høsten på. Eh, og mens jeg transkriberte og laste gjennom disse intervjuene gang på gang, så prøvde jeg å finne en slags rød tråd gjennom disse intervjuene. Og etter hvert så begynte jeg å skrive en slags introduksjon eller en skisse da, for hele masteroppgaven. Og da sendte jeg den inn til veileder. Eh, og så begynte jeg å samle inn litt teori, eh, der jeg eh, begynte å skrive på teorikapitlet for å få et teorigrunnlag til oppgaven. Og når jeg først var begynt å ja, hadde fått et par 20 sider kanskje med teori, så begynte jeg å analysere litt av de her funnene. Og da var det veldig masse prøving fram og tilbake der jeg eh, eh, ja, forandra veldig masse. Og det var egentlig først eh, sånn ca. åtte uker før innlevering der jeg begynte å få en klar rød tråd i analysen min. Og det jeg merka når jeg skrev denne her oppgaven, var at jeg, det var vanskelig å få ett kapittel ferdig på en gang. Der jeg hoppa veldig masse fram og tilbake. Og det var en ganske jevn flyt mellom analysekapitlet og teorikapitlet. Eh, rollen til veilederen har vært utrolig viktig i denne prosessen. Eh, jeg har to eh, veiledere, en fra NHH og en fra UiB. Ehm, og det jeg gjorde med min veileder fra UiB, var at vi hadde en fast møtepunkt hver onsdag, der vi spiste middag sammen og diskuterte oppgaven. Det var veldig masse diskusjon og prat og samtale, men òg der jeg sendte inn et utkast hver uke. Så jeg hadde et slags tidspress på meg for hver uke. Og det har gjort at jeg har jobba mye mer effektivt enn hvis jeg skulle ha levert en gang i måneden f.eks. Og da ble det kontinuerlig tilbakemelding, og vi hadde ja, utrolig god eh, kommunikasjon om oppgaven min. Det må være motivasjon. Eh, din egen motivasjon og inspirasjon for å skrive denne oppgaven. Eh, for meg var det veldig viktig å skrive om et tema som interesserte meg. Og selvfølgelig blir du litt lei på slutten, eh, men eh, jeg hadde alltid lyst til å skrive om dette temaet. Og det, var, det som var et godt tegn for meg, var når jeg først satte meg skikkelig inn i teorien og analysen, så ble jeg mer og mer interessert, og du ble litt sånn fanga inn i temaet. Selve skrivingen er jo selvfølgelig veldig viktig i en masteroppgaveskriving. Eh, igjen, som jeg sa tidligere, er at eh, det er viktig å begynne å skrive så tidlig som mulig. Og ikke være redd for å skrive ned ideer. Og jeg har jo skrevet min oppgave på spansk, og i begynnelsen så var jeg veldig redd for å skrive eh, tidlig, og var redd for at det var grammatisk feil og sånt. Men det var viktig å ha en slags eh, kladd. Jeg hadde alltid et dokument som var en kladd, eh, der jeg skrev ned masse ideer og tanker hele tiden på spansk. Og så skrev jeg eh, ja, ufullstendige setninger òg. Eh, der jeg fikk i gang skriveprosessen. Ehm, så det var veldig, veldig viktig. Det er viktig å starte tidlig med skrivingen. Det som har vært litt vanskelig, er om du skal være personlig i masteroppgaven. Eh, min veileder har vært litt sånn fan av å skrive i eg form så jeg har skrevet egentlig i eg form men på en upersonlig måte også. Eh, og det som er hovedskillet i denne oppgaven, eller i sjanger, sjangeren er at du skal være veldig formell på, og upersonlig på teorikapitlet, mens i analysen skal du gjenspeile egentlig mer hva er det du står for, og hva er det du har funnet sjøl. Så det var kanskje litt det mest utfordrende når det gjelder sjangeren. da. Når det gjelder skrivevanene mine med denne oppgaven, så har jeg vært veldig bevisst og fokusert på at det skulle være en eh, hel arbeidsdag. Eh, du er fulltidsstudent, og da var det veldig viktig for meg å komme på skolen til åtte eller ni og jobbe åtte timer hver dag. Eh, ofte så ble det lenger. Eh, og det var veldig viktig òg å jobbe effektivt. Eh, for meg er det viktig òg når du er på jobb eller på skole, så jobber du effektivt. Og da er det lurt å ta deg korte, men ofte pauser, f.eks. Og da, Det er i hvert fall min måte å jobbe bra på, der jeg har en tidsramme der jeg skal jobbe effektivt. Og så Eh, tar jeg meg fri resten av dagen. Jeg tror det er veldig viktig å ta en pause fra skrivingen etter en lang dag, og ikke ta alt med deg hjem.